pecinta kuliner bertemu kembali dengan channel Ulam Sari Resto. Kali ini kami akan membagikan resep andalan Ulam Sari. Bagi yang baru mengenal channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan aktifkan tombol lonceng agar kalian bisa selalu update video terbaru dari kami. Ambil satu ekor gurami ukuran apa saja. bersihkan durinya lalu fillet Siapkan adonan terdiri dari telur, bumbu mie, kecap ikan, dan minyak wijen. Masukkan ikan ke dalam adonan, lalu ke dalam tepung, bolak-balik sampai merata. Panaskan minyak, lalu ikan filet dimasukkan piring panaskan margarin lalu masukkan bahan-bahan sayuran lalu masukkan saus asam manis secukupnya masukkan ikan filet tambahkan pengental tambahkan minyak wijen kemudian plating ke dalam piring dan siap disantap tutorial kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman dan keluarga kalian agar mereka juga mendapatkan tips dan info menarik dari video ini. Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Dadah!